Är det jobbigt med så mycket människor som kommer hit och undersöker och bor här? Är det jobbigt? Hörni. Mm. Elisabeth, vill du ha hjälp härifrån? Det känns som att vi har kontakt med en kvinna. här. Jag vet inte, men det, jag får den känslan. Mm.